Nessa aula vamos aprender a iniciar saudações em inglês, aprender as saudações mais usadas em inglês, e no final da aula você terá aprendido como iniciar uma saudação em inglês em diversas ocasiões. How is it going? Olá, como vai? Good. Bem. What's up, guys? E aí, galera? Hi. Oi. How ya been? Como está? I can't complain. Não posso reclamar. Good morning. Bom dia. Good afternoon. Boa tarde. Good evening. Boa noite. Good night. Boa noite. Have a good day. Tenha um bom dia. Have a good night. Tenha uma boa noite. Have a good one. Tenha um bom dia. See you later. Até logo. See you tomorrow. Até amanhã. See you next week. Até semana que vem. How are you? Como vai você? Fine, thanks. And you? Bem, obrigado. E você? How's your husband? Como está seu marido? How are your children? Como estão seus filhos? How's your family? Como está sua família? They are well, thanks. Eles estão bem, obrigado. How is your health? Como está sua saúde? Quite well, thanks. Bem, obrigado. Nice to meet you. Prazer em te conhecer. Nice to meet you too. Prazer em conhecer você também. It is a pleasure. É um prazer. You're very kind. Você é muito amável. I'm a little indisposed. Estou um pouco adoentado. I'm sorry to hear that. Lamento ouvir isso. Have a good trip. Tenha uma boa viagem. Remember me to Edson. Minhas lembranças ao Edson. Ouça a aula novamente. Acompanhe o texto em inglês com os dedos. Novamente e acompanhe o texto em português com os dedos. Novamente, pausando, tente transcrever em inglês o áudio. Novamente e leia o texto em inglês em voz alta. Repita a aula até dominar o conteúdo. Pode ir pausando o vídeo. Siga esses passos em todas as aulas. Bons estudos!